চাইডত মই ফুল দিছোঁ এনেকৈ দুটা চাইডত ফুল দিছোঁ মাজৰটো কিন্তু চাবৰ পৰা মাছপাতটো খালোঁ পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত এই মেখেলা চাদৰযোৰ এইযোৰ মই কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে যদি হাতৰ কাম ভাল পায় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক জল্দি জল্দি ঠিক আছে এতিয়া মই লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰ আৰু হোৱাইটটো মই এটা বেচ কালাৰ হিচাপে কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ এতিয়া মই একদম অলপমান লৈছোঁ ক্ৰিমচন কালাৰ আৰু ক্ৰিমচন কালাৰ সহায়ত মই এই হোৱাইটৰ ওপৰত কৰি গৈছোঁ আৰু লাহে লাহে অলপ অলপকৈ ছেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক একেধৰণে মই বাকী কেইপাহ ফুলৰ পাহি কেইপাহ মই কৰিছোঁ প্ৰথমতে হোৱাইট কৰিছোঁ আৰু হোৱাইটৰ ওপৰত লাহেকৈ ক্ৰিমচন কালাৰটো কৰি দিছোঁ এতিয়া চক ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ ইয়াত য়েল্ল' কালাৰ আৰু অলপমান মই লৈছোঁ চেফ গ্ৰীণ কালাৰ এই দুটা কালাৰ মিলাই পেলাই মই পাতবিলাকত কালাৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণেও মই একেডাল ফ্লেট ব্ৰাছেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চক ফ্ৰেণ্ডছ ফুলৰ সেই ৰেণুবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কৰি লৈছোঁ ৰেড কালাৰ আৰু ৰেডৰ কিনাৰত মই বগা কৰি দিছিলোঁ প্ৰথমতে মই ৰেড কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু ইমান এটা ভাল নালাগিলে সেইটো কাৰণে অলপমান পাতল কৰি দিবলৈ কালাৰটো মই ইয়াত এটা বগা কালাৰেদি বাউণ্ডেৰীৰ নিচিনা দি দিলোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে আৰু হাতৰ কামত আপোনাৰ ৰাফ আছে বা কৰিব মন যায় কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে চেনেলটো আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ